Cago entre otros Short Dale Miatos, que es el abogado de Breaking Bad. Yo soy abogado. Es que tengo a cola. <laughs> impuestos. Eres un inmigrante ¿Eh? ilegal. <laughs> Impuestos. Va de impuestos. un inmigrante ilegal. Gordo <laughs> Ah, lo mismo. Gordo Corte meme.